कोरिया की टॉप पांच चाय जो हर भारतीय को पीने के लिए मैं ज़रूर कहूंगा मेशिल चाय जिसे बेर की चाय भी कहा जा सकता है ये कोरिया की एक पारंपरिक चाय है जो पेड़ के फलों के रस से बनी चाय में से एक है जब आप मेशिल चाय पीते हैं तो आपके शरीर की पूरी थकान दूर हो जाती है इसका स्वाद थोड़ा खट्टा है लेकिन अगर आप इसे शहद के साथ पीते हैं तो इसका स्वाद दो गुना स्वादिष्ट हो जाता है मेशिल चाय आपके पाचन पर अच्छा प्रभाव डालती है और एक दवा का काम करती है गर्मियों में आप इसे बर्फ डालकर पी सकते हैं और ठंडक का आभास प्राप्त कर सकते हैं यदि आप एक कप मेसिल चाय पीते हैं तो आप कभी प्यासे महसूस नहीं करेंगे और आपका पेट भरा रहेगा मैंने बहुत से विदेशियों को देखा है जो मेसिल चाय पीना बेहद पसंद करते हैं यदि आप यात्रा करते समय पेट में कोई दिक्कत महसूस करते हों या थकान महसूस करते हो उस समय आपके लिए सबसे सहायक और लाभदायक चाय में से एक है मेसिल चाय मुझे लगता है कि आप अपने परिवार को मेसिल चाय उपहार के रूप में दे सकते हैं और साथ ही साथ इस चाय का आनंद उठा सकते हैं मेसिल चाय